Hey guys, welcome or welcome back to my channel. First of all, bonne année. Je sais que je reviens, je viens un peu tard quand même. Mais je voulais vous souhaiter une bonne année, que pour vous ce soit une année de réussite, de, du bonheur, bref, du positif quoi. On veut que du positif pour ce 2019. Donc aujourd'hui, euh, je reviens avec une vidéo euh, qui est euh, des My Unpopular Opinions, so euh, mes opinions impopulaires. Voilà, j'ai appris à le dire. <laughs> Ça a pris du temps mais j'ai réussi. Et aussi je voulais vous dire une chose, vu que c'est la première vidéo que je vais poster cette année, en fait ce que je vais faire cette année, et que je vais euh, recommencer à faire des vidéos aussi en italien vu que toutes mes dernières vidéos je parle de celles que j'ai supprimées en soi euh, par rapport à mes anciennes vidéos je parle tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps français et c'est même plus ça fait combien de temps j'ai pas fini en italien franchement et comme j'ai quand même des gens euh, des italiens qui me suivent ça me, ça me, fait un peu... Enfin, c'est pas que ça me fait mal, mais je trouve que c'est pas correct que je fasse que des vidéos en français donc ce que je vais faire est que euh, je vais faire des vidéos en français et en italien et je vais sous-titrer toutes les vidéos. donc toutes les vidéos que je ferai, tout le monde pourra, pourra les voir, pourra comprendre ce que je dis parce que voilà, il y a, plein de gens euh, qui m'ont demandé de faire des vidéos en français mais de base je suis italienne donc de base les gens qui ont commencé à me suivre c'est des italiens et euh, je sais pas, on dirait j'ai les amis à l'écart. Vous voyez, vous ce que je veux dire En fait, je me sens un peu coupable. Mais comme je veux que tout le monde comprenne, que tout le monde puisse euh, venir sur ma chaîne, donc je vais faire ça. Euh, donc si je fais des vidéos en italien, ne vous inquiétez pas, les francophones, I got you. Idem, les italiens, I got you. Donc on passe à la suite de la vidéo. Voilà, je n'ai pas mal. Donc pour commencer, selon moi, les frites du McDo et la glace du McDo, donc glace en soi au McFlurry, c'est le feu, <laughs> c'est trop bon, je vous jure. Au début, genre avant, j'avais des potes qui, mangeaient ça. Et je leur disais, mais vous ça pas, vous êtes de ouf, quand vous faites à mélanger les frites et, les, la glace, ça, doit pas être bon et tout mais j'ai jamais goûté je disais juste c'est pas bon parce que l'idée en fait de, de, mélanger ces deux choses tu me disais nah ça peut pas être bon ça ça peut pas être bon alors que non j'ai fait la découverte de ma vie je vous jure c'est j'ai raté pendant toutes ces années j'ai raté <laughs> je vous jure c'est trop bon en fait goûter pour y croire ensuite je trouve que la crème chantilly c'est pas bon c'est pas bon j'aime pas euh, en fait euh, le problème en fait dans les gâteaux je peux encore manger, vous voyez, parce que je trouve que c'est pas... En fait, c'est travaillé, c'est mélangé, il y a des autres trucs, vous voyez, donc je trouve que ça peut aller, mais mm, celle que, par exemple, on achète au supermarché, c'est... Je peux même plus voir ça, parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'ai mangé ça, comme, comme je buvais de l'eau, je mangeais ça, je prenais ça, je mettais sur ma main, je mangeais, je mettais ça dans ma bouche, je mangeais, je partais chez mes voisins, on mangeait que ça, mais tout seul, vous voyez. Et déjà, ensuite, euh, Selon moi par rapport au fait que j'ai vis en Italie et par rapport aux, gens de mon âge, si vous voulez. J'aime pas trop la musique italienne. Je n'écoute pas des musiques italiennes. Genre avant, peut-être il y a 10 ans, j'écoutais quelques chanteuses. Vous voyez, des chanteuses, des chansons d'amour, tout cute, tout ça. Même parfois ça m'arrive des... Genre leurs chansons, ça passe. Vous voyez, quand une chanson vous rentre dans la tête sans que vous le voulez. C'est exactement ça, c'est ça, mais pour le reste, genre les chanteurs connus, les, les grands chanteurs italiens, bah j'écoute pas, hein. jamais je prends par exemple si je veux écouter de la musique je vais mettre de la musique française ou américaine ou, africaine en général je vais pas aller chercher des chansons italiennes, je sais pas, ensuite les vidéos ASMR des gens qui mangent et eh, ça me donne des frissons j'arrive pas à voir ça, limite ça me dégoûte <laughs> ça me dégoûte par contre, il y a plein de personnes qui, disent « Non, moi, c'est comme une berceuse. Moi, avant de dormir, j'ai mes ça, je m'endors. » Et moi, je sais pas comment vous faites. Hein. Déjà, en général, si, je, si quelqu'un mâche fort, et eh, ça me dérange d'une façon et vous imaginez même pas. Donc, imaginez le, 100 x 10. moi je peux pas. C'est ma limite, c'est ma faute. Ensuite, je trouve que après ça c'est un peu euh, normal, je pense. Mais les, selon moi, les pâtes, les papins, avec du ketchup, c'est... Je me dis, mais comment vous pouvez faire ça Ça, je dis pas ça aux Italiens, parce que nous, les Italiens, on respecte nos, nos plats, vous voyez. Moi, dans ma maison, dans, chez, mes, chez mes tontons ici qui habitent ici, que ce soit des noirs, que ce soit des blancs, on n'a jamais, et je vous jure, j'ai jamais mangé des pâtes avec du ketchup. Après, chacun ses goûts, je ne juge pas, mais c'est un peu bizarre. Pour moi, c'est impossible. Voilà. Euh, ensuite, j'aime pas les chats. Je déteste les chats. Je ne les aime pas. Et quand je dis ça, les gens me disent Non, mais comment tu fais Mais non, mais les chats sont tout mignons. Excuse-moi. Ils sont quoi Pas chez moi. Ensuite, pourrais pas vivre dans une grotte, dans une grande ville. Euh, non. Moi, je pourrais pas. J'arrive pas, en fait, je suis bien dans, ma petite ville. Tout est concentré, vous voyez, tout est... Hmm? Donc, je pourrais pas vivre dans des grosses villes, dans des grandes villes, non. Ensuite, j'aime pas le miel. J'aime pas le miel, ça me dégoûte. Genre, si c'est pas nécessairement que c'est une question de vie ou de mort. Je ne je vais pas manger. Je ne vais pas manger, c'est pas, pas bon. Je sais pas, les gens qui mangent ça comme ça. Je sais pas. Ensuite, euh, j'aime pas le Nutella. Euh, j'aime un peu mais genre, euh, j'aime pas trop. Genre, je peux manger ça dans une tartine. Vous voyez, j'en fais une, deux, c'est fini. Après, par exemple, ça, la dernière fois que j'en ai mangé, ça fait un an et demi pour vous dire que pour moi, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas une nécessité. J'aime pas... Genre, euh, mais, j'ai des potes qui prennent la cuillère et ils mangent ça comme ça. Vous voyez C'est comme quand tu manges yaourt. Ils font ça avec le Nutella. Non, je sais pas, peut-être avec des traumatismes. Pour moi, c'est pas normal. Je sais pas. J'aime pas du tout. Ensuite, j'aime pas les, gâteaux, genre les trucs sucrés. Par exemple, les gâteaux trop avec trop de choses. Par exemple, vous voyez les gâteaux qui ont l'introduction l'intérieur du qui ont des Kinder, ils ont ça, il y a ça. Tu ouvres, il y a du chocolat qui coule. et Il y a des gens qui mangent ça ça bon. je hmm. peux pas. Ensuite, pour ce qui concerne mon côté congolais, une chose que tout le monde aime, tout le monde, hein, et que moi je n'aime pas, c'est le safou. En fait, ça n'a pas de goût. En fait, je sais pas comment vous pouvez aimer ça, parce que ça n'a pas de goût. Et les gens, comment ils aiment, comment ils sont fans de ça. Comment vous pouvez aimer ça, genre, je sais pas. Et voilà, voilà mes opinions impopulaires franchement, dites-moi si vous partagez, euh, si vous en partagez avec moi. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui pensent comme moi. Je pense pas être la seule à penser que les safous n'est pas bon. Je pense pas être la seule à penser que les frites du McDo et la glace du McDo, c'est parfait ensemble. Donc dites-moi en commentaire, franchement, si, vous pensez comme moi ou vos opinions impopulaires. Et je vous jure, pour apprendre ce mot-là, comment j'ai galéré en tout cas, moi, ça me fait plaisir de, partager ça avec vous. Dites-moi si vous avez euh, des suggestions, des vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, des maquillages particuliers ou bien des vidéos Let's Talk About It, je sais pas. Comme j'ai un peu changé les concepts de ma vidéo, je vais pas que faire de maquillage ou, maquillage parce que je fais que ça. Je vais m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc si vous voulez n'importe quoi, vous me dites, je vais essayer de faire. Si je fais pas, c'est parce que c'est compliqué, mais je vais, je vais m'arranger pour le faire et tout. Comme je pense que comme c'est vous qui vous regardez mes vidéos, c'est le minimum, vous voyez. Je pense devoir avoir votre, euh, votre point de vue ou vos retours, en gros. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus en masse des commentaires comme je vous ai dit, euh, n'importe quoi, n'importe quel sujet, si vous avez des suggestions, whatever, feel free to tell me abonnez-vous à la chaîne surtout et activez la cloche des notifications qui vous permettra de recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Très important, très important à ne pas négliger vraiment. Et euh, partagez la vidéo avec qui vous avez envie, si vous avez envie de la partager. Donnez de la assez fort, ça fait plaisir, bien sûr. Et je euh, pense que c'est tout. Et voilà, take care of yourself. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao